ربي اه نهار زين شباب الله اني عيان يا رمضان هذا صعيب والله لا صعيب خذها حمزه والراي نازل نشوف القارع نازل كيف يجي يجي ولا حمزه وش حاله مريقله انا بس عليك آه ريح ريح شعبي انا ما انا ضرب معك ما ثلاثه يا شيخ ريح على بالي بيك يا شيخ ريح هسه اري هو ريح ريح ريح ريح ريح انا ضرب معك هسه ريح ريح يا صاحبي ريح نهضرو ريح نهضرو كيف هذيك شي كبيره كيف اه ما عجبتكش هاد الشابويه كيف هذه ما عجباتك ايا عميك شوف كنت شوف طالعوا الناس ديالك شفت البارح ما قلتلكش الشديد هضرت مع وحده قالت لي واه هضرت معاك نسهر معاها في الفيسبوك ايماجيني واش قالت لي قالت لي انت ماشي شباب ماشي شباب لا لا الناحيه ماشي شباب انت ماشي شباب رمضان انا وكر رمضان كان رمضان كبير الشيشه اه لي رمضان صراحه يلا راني زعفان شو انا ما يف... اي انت ما يفهم إيه، معك غير Dokter dokter dokter dokter dokter dokter dokter Ali, Mat. Mat. سيدي ديال الهربات شليك اللي كان خويا نخاف من لابوليس نخاف من الدوله الي الي هرب هرب الدوله البطاله الفقر السجن فريطوملات